That's it, friend. 美女在干吗？

我刚刚出来，你快点！喂喂。你背什么二货？给我扔那去了！不对，不对，不对，哪个？还操了？妈个逼的！咋？了？臭你妈个臭鬼！你妈了个逼的！打打打打打打打！啊！ 准备走，我操！ Thank you. 这 <laughs> 我惨了！掉进啊！你你我操！个男孩啊！ 做俯卧撑。